सखी दुल्हा झकास जी भैया सीरी फल तू चढ़ई ह हाथ जोड़ी भोला जिससे और जी लगई ह सखी हो बेल के पतैया सीरी फल तू चढ़ई ह हाथ जोड़ी भोला जिससे और जी लगई ह बाबा करी है न तो हो के निराश जी बाबा

जे करबू तू भूप जनावा मन जोगे मिली जई है तो हके सजनावा दिल से जे करबू तू भूप जनावा मन जोगे मिली जई है तो हके सजनावा बरत होला ए तो सब का से जी सकती दुल्हा झकास जी